Il y a l'homme, la terre, les bêtes, le ciel et le natural mystique. <laughs> There's a natural mystic going through the air. If you listen carefully now, you will hear. Such a natural mystic. Are me? Going through the air. Uh. Such a natural mystic. C'est vibration mystique qui explose dans les airs Ne pas la puissance inégale qui émane de la terre Et quand même l'air nucléaire ne saurait jamais faire taire Le spirit qui m'anime est là depuis des millénaires C'est le natural mystique qui parcourt l'univers Certains se croient au paradis mais sont dans les caves de l'enfer Libère ton esprit pour le vol interstellaire Ne songez pas la force mystique qui coule dans tes artères Tellement le micro comme un chirurgien j'opère Do it, que chacun ne t'est pas vie à 100% ta vie. Lord, ne laisse personne contrôler ton esprit. Un homme est juste un homme, mais ne peut être plus fort côté Guan, écoute mon style, check ma philosophie. Je prends l'énergie, aux vibrations positives. Je prends Dieu, mais fréquente pas leurs églises. Pas d'intermédiaire entre l'homme et les forces naturelles. Sous mes pieds, la terre et ma tête, le ciel. Le natural mystique s'empare de mon cerveau. Connecte ton esprit sur le flot de mes mots. Un bon DJ, à micro et Noé qui sonos. Le message passe, la danse est au top niveau. Ne sentez pas la vibration mystique qui flotte dans l'atmosphère. Cette force naturelle qui explose dans les airs. Ne sentez pas la puissance inégale qui émane de la terre. Et que même la nucléaire ne saurait jamais